nitwa mwise solange nkaba ndi umwe mu badamu bororera inkoko hano kuri community center nk'abadamu turiye pariki y'akagera yaduhaye umushinga w'inkoko tubasha kwibumbira hamwe kuba nturiye pariki y'akagera nibyo byampaye amahirwe yo kujya muri mbogamizi duhura nazo nka koperative ni ibiryo by'inkoko bituruka kure ibiryo by'inkoko tubikura mu kandi karere bityo amatiki akaduhera icyo ntekereza cyaba igisubizo cy'iyo mbogamizi ni uko twabona isoko hafi tukajya tubasha kubigura hafi amatike akaba makeya kuba muri iyi koperative byangiriye akamaro ubu ntabwo ntigwaza bwake mu rugo mbona amagi ngaburira abana kandi banadutangiye mituweri. kandi ikindi cya kabiri mbasha no kugurira abana ibikoresho by'ishuri ikintu nababwira ni ugushimira pariki y'akagera yabashije kudutekerezaho ikaduha umushinga w'inkoko twabasha kwiteza imbere Música